So, guys, this, ito yung ano, CF0. So, beta pa lang siya sa ngayon. Maganda siya para siyang Rose kasi pwede ka mag-invite ng ka kaparty, ano, invite ng party na friends. Tapos, pipili ka lang din dito. Magpa-fight match ka lang, parang ganun. Hindi ko alam paano gumawa ng sarili mong room. May magamit din. Pero walang din naman siya. Pero medyo high-tech na dito. So, yan. So, tatry natin mag-invite ng kaibigan. Tara, tara, tara. Add po kita. Ito yung pangalan ko. Pororo, anong pangalan na sa'yo? Para ma-add kita. Oy, ayun. Ayun. Na-invite niya ako. So, yan. Kampi ko si Andre. In-invite niya. Hindi ko alam paano niya ako na-invite. Pero ang galing. Ano ito, Andre? Right click? Paano mag Andre? So, oh, di ko alam guys paano sa friend pero makakapa, makakapa naman natin yan. Hindi ko alam kung... Paano mag-add? <laughs> Paano mag-add? Bili ka sniper. Bawal eh, kasi naka-fine match na. Nababa. Ayun, ayun, nakita ko na. Ayun. Ayan, BBN na yung pangalan nyo ah. Di ko naisip na yun yung pangalan eh. So, ganun pala yun. Awas ng message, oh. Pwede pa mag-message, oh. Madam, bagal lang fine match. Ha! <laughs> so, yun, guys. Sigilan nyo. Pwede rin pala mag-chat. Thank you sa star. Recruiter mo na bago admin. Ayun na guys, nag-start na. Aslan, magaling yan. Buti ka kampi natin. May naglag ako. Easy cash. Nalikuran ako, boy. Yay! Ang lapis na lang ako. Magkano sad balo ka? Sakla ako eh. Oh, nalikuran ako. Sorry guys, hindi ako marunong. I'm just trying this game. Ui, Gogo, bomba! 하하하하하 날래 아들 Boom! Grabe, di pa namatay. Accuracy 25%. Laro tayo mamaya, Dam. Sige, sige, sige, Lodi. Tinry ko lang to, ha. Hindi pa ako marunong, guys. Ha. This is my first time playing this. Ay, kago ka kalaban. Grabe, meron sa likod. Traidor. Oo, oh, nawala yung custom game. Yun din sana plano ko yung gagawa ka ng room. Siyempre lalo, pagka streamer ka, mas okay yung gagawa ako ng room. Hoy! Uy, headshot, eh, maniga. So, we need, we need konting kill na lang. We need konting kill. Nagka-baby ko dito sa laro na rin. Ay! Yeah! Yeah! Konti na lang, konti na lang guys! 12 kills! Move! Sa section ako yun, di ako marunong ha. Alam niyo naman ako, dota player lang talaga ako. We won! We won! We won! So, ganun siya guys. Parang CF din. Problema lang is wala yung mga tawag doon. Yung parang room-room. Alright. Ano so, we won! Sorry if I'm not... Di ako, di ako magaling. Siyempre. Di naman ako magaling talaga sa FPS. At least, 13 kill ako. Pero ang dami kong deaths. 15. Well, bawi. Ayun ang aking rank. Tatlong ano na. Ay, may helmet na ako. Paano gamitin? So, ganun siya, guys. Diba? Tapos meron ditong email pagka gusto niya mag-usap ng tropa mo. Ayan. Tapos, may tindahan din ata siya dito. So, ito yung mga baril. So, yung character is gusto ko babae. GP and BP. Di ko alam pinagkaiba niyang dalawa na yan. Weapon. I need sniper siguro. Ay, nakalock pa guys. Siguro dahil mababa pa yung aking rank. Ay, nito om. 2,000. Bili natin. Tapos, bili tayo ng... Uy, may vector guys! Parang Dota. Ay, parang, ay, parang Rose. So, bilhin natin tong... Ilan ba yung GP ko? Tapos, yan. So, pipili, papalitan natin. Wala, hindi pwede. Sa so, number 2. Hello? Bakit wala? Wala. Hindi ko nabili. Hindi ko yata nabili guys. Ulitin natin. So, ano yung binili ko? Putek! Skin! Batek! I'm so noob! Skin yung binili ko! So, dapat pala bibili tayo ng weapon. Ginagawa ko. So, bawal pa siya bilhin dahil siguro mababa yung rank ko. So, skin pala yung nabili ko. Napakaingot ko. So, ganun lang siya, guys. It's fine match lang ulit. So, I guess you should try this. Lalo kung nagsisiyep kayo, ba diba? May holocyte pa. Skin lang pala yun. Ang ingot ko, no? So, yun. Kung trip nyo to, maglaro na kayo. Arat na.